और आपको दिखाते रहेंगे झाकड़ से झाकड़ न्यूज न्यूज नहीं है अपना ये हमारे रोजमर्रा के काम है हम रोजमर्रा के काम में ऐसे ही मरा करते हैं हेलो गाइस तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में और आज हमारे और आज हमारे साथ हैं ये मिस्टर नोमान अली तो आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर नोमान अली आज कहाँ चलते हैं ये बाइक से बाइक से चलते हैं चारा काटने चारा काटने तो आज चलेंगे बाइक से चारा काटने और आपको दिखाएंगे चारा कैसे काटा जाता है और हंसिया कैसे पकड़ी जाती है और चारा को बांधा कैसे जाता है बने बने रहिए लगातार हमारे इस ब्लॉग में आपको दिखाते रहेंगे हमारे साथ हमारे साथ ऐसे ब्लॉग में बने रहिए और अभी हम आपको शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे लगातार धन्यवाद तो जैसा आप लोगों से बता रहा बता रहे थे कि अभी आपको दिखाएंगे कैसे चारा काटा जाता है कैसे बांधा जाता है तो लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए और ये रही मेरी हसिया और ये रहा सामने चारा अभी आपको काट के दिखाते हैं एक मिनट बने रहिए लगातार वीडियो में हमारे और ये देखिए यहाँ से काटना चालू किया ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये पूरी पूरी स्पीड में और आप देख सकते हैं कितना मजा आ रहा है चारा काटने में जीवन का आनंद मई छोड़ ये देखिए आप देख सकते हैं लगातार तीन मिनट की मैंने चारा काट लिया है और आप अब आप लोगों को दिखाएंगे ये चारा इकट्ठा करके कैसे इकट्ठा करके कैसे बांधते हैं और कैसे सर पलाट कर गाँव के बाहर निकालते हैं तो कि कर लिया है इसको भी बांधते हैं देखिए ये रस्सी है तो बांधेंगे टाइट करेंगे और मस्ती से जैसे आप लोग देख सकते हैं एक रस्सी टाइट कर ली है अब दूसरी की बारी दूसरी टाइट करते हुए और ये दूसरी रस्सी है यहाँ पे उसको भी टाइट करेंगे और फिर ढीली हो गई इतनी मेहनत सुना होगा गाइस मेहनत कर पसीना बहा और रुकना थकना है हमना तो लगातार कड़ी मेहनत के बाद मैंने चारा अपना बांध लिया है अब इसको कोशिश करते हैं तरफ लगने की कोशिश में लगातार जारी गाइस कान फट गई है उठाने में एकदम से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो गाइस देख सकते हैं आप कड़ी मेहनत के बाद चारा अपनी बाइक पर रख लिया है अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही है